Estámonos mobilizando porque levamos un ano de pandemia eh, afrontamos o, o primeiro brote eh, bueno, nunhas condicións lamentables baixo a excusa de que era por falta de, de material eh, pero un ano despois seguimos nas mesmas condicións na zona COVID sigue sin haber EPIs sigue sin haber uns vestiarios en, en condicións eh, e seguimos esperando bueno, pues, pois, eh, unha seguridade laboral para, eh, tamén para os doentes que, que non temos en esa, en esa zona a hora de traballar. En canto á zona COVID, que dende que comezou a pandemia, non, non houve ningún tipo de melloras, senón para min todo o contrario, levámonos aí cantas olas e reduciu o espacio de voces que digamos que son voces de primeira atención e reduciuse a mitad con respecto ao inicio da pandemia. Eh, hai que correr, correr, correr, como facendo eh, churros, ti pinchas, eh, fase o eletro e correndo para outro lado do servizo da urxencia. Cando o doente ten unha unha serie de, de circunstancias que o, perfe, o, o profesional debe de atender. Queremos todos reivindicar unha mellora na, na situación do, do, do ente na zona nova da observación que dixeron, eh, esta é unha situación de, de total hacinamento do paciente e, e unha total falta de intimidade. Os pacientes están separados por biombos eh, que nós temos que andar movendo a hora de, dos aseos, cambio de pañal e o que, o que precisen e, e, e eso dificulta o noso traballo, por suposto, e, e non é cómodo para nada para o paciente. Movilizámonos tamén porque pese a que houve unha obra durante o verán que supuso unha ampliación do servicio de urxencias de 40 camas, 1,7 millóns de euros Non se contemplou a necesidade de, bueno, pois de, estos vestuarios, nin de zonas de descanso, nin de zonas máis seguras por, por os pacientes COVID, e apareceron 40 camas cunha dotación de personal insuficiente, no que aparecen eh, sete pacientes monitorizados no medio da observación a cargo dunha enfermeira que leva outros seis eh, pacientes de observas e monitorización. Eso pon nos en risco non só laboral, sino judicialmente tamén, porque eu non podo estar eh, facendo calquer tipo de técnica da enfermería con un paciente e que pretendan que este vixiando un monitor. Como tiñan que cubrirse legalmente ante eso, o que fixeron foi trasladar esa monitorización derivala a monitores de primeira asistencia, co cal están facendo responsable tamén a unha enfermeira que está ubicada en este lugar, en monitores de primeira asistencia, do que este pasando na zona nova de observación, Estou falando dunha distancia prácticamente de 200 metros. E, e claro, pídense e, que temos que coñecer sistemas informáticos, temos que coñecer máquinas e, as cuales nos mandan un PDF para estudiar o PDF sin nunca haber tido eh, e, diante esa máquina, non hai formación, todo é improvisado. Eu considero que estamos cansos, traballamos mal, pois é moi difícil traballar con epiposto, eh, xa de por si cando son tempos difíciles, cando é a incidencia máxima, non é imposible nas sete horas de, de turno, nas 10 horas e vas de noite, pois parar a facer un descanso, sobre todo se non tes o reforzo, é imposible, vamos. Eh, si urxencias sufreu unha ampliación de número de camas, necesita unha mm, ampliación estructural da súa plantilla de traballadores en todas eh, os estamentos, enfermería, tecais e celadores. E sobre todo tamén quero insistir no persoal da limpeza. A día de hoxe en urxencias, incluso durante a pandemia, existe o mesmo persoal de limpeza que antes da pandemia. Unha sola persoa de limpeza leva todo urxencias durante a quenda de noite. Con que ventaxas soban eles? Que o persoal sempre seguimos dando máis polo doente, polo compañeiro, polo, por, sempre atopamos unha excusa para facer un sobreesforzo. Esa é a gran ventaxa que a xogan eles, dos grandes profesionales que hai neste servicio de urxencias.